Mambo vipi mtazamaji wa TNG, and of course, mojawapo kati ya taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari ni taarifa kumhusu Rais William Ruto katika ziara yake uh, Israeli. Basi alipata fursa na kutembelea ukuta mtakatifu wa Western Wall na kuwasilisha haja za moyo wake, ambapo waandishi wa magazeti na waandishi wa habari wamesema ameliombea taifa na umoja, amani humu nchini Kenya, and of course ni ukuta huu ambao ni mtakatifu zaidi ambao unafahamika kwenye makao Yerusalema, Israeli, ambapo rais sasa hivi yuko uh, kwenye anakuja kutamatiza ziara yake baada ya kuanzia pale Uingereza kuja kuelekea eneo la Netherlands na kisha baadaye Israeli ndo aje kurejea humu nchini Kenya uh, kukamilisha uh, ziara yake, na hii picha ndo imesagaa zaidi kwenye mitandao ya kijamii, Wakenya wakitoa hisia mbalimbali, lakini unafahamu kwamba kila Mkenya ana haki ya kuzungumza kile ambacho anakihisi. Ndo tu baadhi ya taarifa, nitakuwa nakupa updates zaidi kila kitu ambacho kinajiri. Nafahamu ni wakati ambapo taifa pia linahitaji maombi mengi yamekuwa akitukia, lakini uh, waumini pia wengi, wahubiri pia wakitazamwa kwa mtazamo tofauti na Wakenya, lakini Ndo tu hali ilivyokuwa pale, akiambatana pamoja na First Lady Rachel Ruto wakizuru eneo lile la ukuta mtakatifu. Ndo picha hizi, endelea kuzitazama. Jina langu mimi ni Omach, endelea kusubscribe na kutufollow kwenye mtandao wa Facebook, usipitwe na habari. Thank you for watching. Let's meet to the next video.